돈으로 맞대 맞대 맞대 어. 맞대 맞대 쇼트 맞다 그흐기 여러분 안녕하세요 쿠키커플 경식입니다 오늘의 몰카 하루 종일 준비만 하기 우선 구독해주신 8만 532분 진심으로 감사드립니다 오늘은 저희가 영상을 찍기로 한 날이에요 그래서 지금부터 준비를 할 텐데 남자친구가 하루 종일 준비만 한다면 코리코는 어떤 반응을 보일지 지켜보도록 하겠습니다 네, 지금은 영상 촬영 다 끝나고 준비를 다 한 머리입니다 예? 안한 것 같다고요?

5時半だから6時からスタートしたいじゃんだってそうして明日までで締め切りが早く私もちょっと間違えるじゃん横にいたら早く見たい恥ずかしい恥ずかしいらこ見たい근데왜매를심었는데구치를혼내셨어요왜왜갑자기뭐난이고리라는거는뭐였대또또또아해야지알겠어알겠어알겠다고 오. 5 4 8 9다 치료 3 1 8 9 야, 아, 제가 아, 그러니까 왜? 네. 보일러 심하시는데 왜 이렇게 치, 침에 타이지? 어... 어? 벤신이야? 혼또 다 온다 온다 왜? 왜? 어. 야, 제가 아... よりここでしたら詰まるのあ暖かくなったくるくるきましたね暖かくなったやっぱりねちょっと待ってちょっとおっ 怖いからいつもしてるじゃんコンタクト初めてじゃないでしょ私が入ったダメダメだ今今部屋で今部屋で怖い怖いウェウェ何が怖いどこいつの時代の人メインに何かを直接にそれするのそれなら暗行でさえ暗行でなさえテストテストテストテストあ、ちょ、あ、ここ、ここ、本当本当中に何かありましたあ、あ、あ 응언제또말해보는거야저또왔대저또왔대그리고마치마스렌슈를해요아니참저또왔대아이렌즈라는것은뭐스타즈이랬잖아응쓰게머릿속도대체싫다아빠앞프라고이야기잖아콧나사가어때그도싫어앞다음다음アップがいいどんなふうにアップここはここはなんかこ1と9、うん、ここ2と8、う3と282828 らくチャギてか私今まだ来るまでに、うん、本当に終わってて森だけでもええじゃない六時からスタートランチャギそんな時普通四時の方が時間がかかりますねえなんじゃがこんなの森もめちゃくちゃ短いよ もうもうもう終わった終わった終わった本当うん今からクリコもクリコ彼氏がわーかっこいいなんかわーかかっこいいや今もう6時になるめちゃくちゃかっこいいよ待って待って待って1年待って待って待ってもう待って待ってちょっと待っていいんだろうあいいはい お <laughs> おヘアスタイルこれぐらいでいいじゃんうんうんうんそうじゃ私カメラとか準備あんだ私の iPhone 充電するよえちょっと掃除も必要よねうんやばいよごめんごめん逆に今度私が待たせるかもうんへえ 천기? 네, 네. 왜 그래? 아 이게 헤어가지고 핸났다 천기? 저쪽 왔지 저쪽 왔지 아... 아... 저쪽 왔지 뭐 뭐야? 저쪽 어? 왁스 쓸모에다 거라 데키는 줄 아네? 아니야 그게 치가고 보이크야 아! 뭐 저기 안돼 안돼 안돼 뭐뭐 테스트 뭐 코레디 처리나 아니 뭐 보이크야 뭐 하얗게 아... 臭いね。もう、チャギチャギダメもう、チャギすぐできるじゃん何分かかった結局 45? これが結局今日の企画クロンもう、チャギもう手盛りでいいやもうなったなった